Ayan, after 10 days, ayan, pinatanggal na po yung forma. Ah, forma ng binuhusan. Ayan, dito sa grotto. Ayan, ito yung tingnan pong binabaklas. Ang ating master of master, the dudong the great. Ayan po siya. Yes, and the one and only. Ayan, the disaster. Stallone. Pakawin mo lang sa camera. Alam ko. Doon ngayon, palitan mo ng ano. Sumambo na. Ah. Nabagay ba? tuloy po sa kamang kailangan. Sino? Kaya tayo. Kaya tumatambay. Sino tumatambay? Wala rin po kay mga baron, hindi ba Bawal ng tambay. Ah! Kano ba yan? Binibili eh. Shopee. Eh. Shopee ba yan? Shopee. Shopee. Baklas na rin. Thank Hold on. Hold on. Na, break time na. Tulog pa. Kalimutan ko. Eh, nakatulog ako. Sakit ang tiyan ko. Wait lang. Wala ano. ah, na tayo. Doon daw, balis na. Balis na. Ang dami niya asal, no? Balis na. Tapos may layo. Eh. Modelem.